hebben hier toch altijd veel overschot. Jij? middag. Doorheen in de gat. Nee, we gaan naar de keteldag. Ah, in de keteldag. Ja, het is kalm hier.